皆さんこんにちは。今日は朝寝坊の酔いっぱりを紹介します。朝寝坊の酔いっぱりとは夜遅くまで起きて遅くまで寝ることです。つまり、遅寝遅起きということです。